لو تیرو دیسا رو جوجا خورتو قیزا لو تیرو دیسا رو جوجا خورتو قیزا نساویتن گو دل خوری تا کت قیزا نساویتن گو دل خوری تا کت حجی ها جیدا چورا جیدا دل دی که و دا بونچن سالم ندی با ایرو دل کتیه ویدا